To'g'ri. Men yosh turman. Lekin sizga aql o'rgatish emas, qilayotgan ishingizdan qaytarish niyatidaman. Jo'rabek Abdurrahimovich. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi, ya'ni 2-chi, 3 ikkinchi ham desak bo'ladi 2-chi aprelda bo'lgan Э, toshkentdagi yomg'irni bilasizlar э, oxirgi besh yillikda bizga juda qattiq sinovlar э, sekin sekin o'sha qilayotgan ayblarimiz qilayotgan gunohlarimiz xudo o'zimizga bildirib qo'yyapti bularni ko'rib insonni nima desam bo'ladi tasavvur qilish qiyin ya'ni gapirish qiyin bu so'z buni videolarimizda ham tomosha qilishingiz mumkin oxirgi besh yillikda misol uchun koronavirus o'ta qattiq virus sardoba turkiyadagi zilzila bularni hammasi bildirib qo'yyapti ya'ni keling hozir gapirib yotmay e, video davomida kuzating va e, bularda menimcha o'zingizga e, nima ola olasiz balkim insonlarda haligi qilayotgan gunohi o'zini ko'ziga ham ko'rinib qolar balkim balkim o'sha qilayotgan ishidan o'zini tiyib qolar bu esa uzog'i o'zizga ayon ya'ni o'zingiz bilishingiz mumkin o'zingiz e, sezishingiz mumkin qilayotgan gunohingizni ya'ni men bu ishni qilib qo'yapman keling buni e, video davomida kuzatib boramiz video boshida aytib o'tganimdek oxirgi 5 yillikda qattiq sinovlarga duch keldik xususan koronavirus o'zimizda o'zbekistonda bo'lib o'tgan sardoba ya'ni suv bosishi Turkiyada zilzila yaqin kunlardagi, xususan O'zbekistonda o'zida butunlay elektr tarmoq uzilishi, bularda hammasi o'zingiz e, sezib turibsiz, o'zingiz bilib turibsiz. Nega bunday bo'layapti. Bugun 2 aprel sanasida 2023-yil O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida juda qattiq yomg'ir yog'di. Ya'ni shunaqa mish mishlar yurgandi lekin ijtimoiy tarmoqni titib ko'rganimizda bizni jamoamiz ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'rganimizda e, xususan jahongir poziljonov e, uyini suv bosganligi va boshqa qolgan blogerlar e, instagramga o'z istoriyalarida qoldirganligi ma'lum hammaga bu menimcha hammaga ayon va hamma o'zi sezib turibdi bundan hammamiz o'zimiz xulosa chiqarishimiz va o'zimiz uchun bilib olishimiz kerak video davomida aytib o'tganimdek hammasi o'zingizga ayon o'zlaringni asringlar va doim sog' salomat bo'linglar ibrat ko'chasi youtube kanali sizlarga xizmat qilishdan hech qachon charchamaydi Bugungi videomiz sizga ozgina bo'lsa-da ibrat bo'la olgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Jo'rabek abdurahimovich YouTube kanalimizdan uzoqlashmang. ibrat ko'chasi